Привет всем! А, хочу посвятить несколько рассказов а, местам, где можно проводить зиму. То есть задача следующая. А летом, что в Болгарии, что в Австрии, в Каринтии, прекрасно. И весной там, начиная с мая месяца, и осенью, вплоть до декабря – и там, и там э, очень хорошо. То есть э, из Каринки, например, уезжать куда-то летом – это абсолютный абсурд. То есть мы там первый год э, съездили в Италию, съездили в Хорватию, но это не имеет никакого смысла. То есть ты вот сиди себе дома и, и ничего тебе другого не надо. И, и это хорошо. А, но наступает зима. И зима, что в Австрии, что в Болгарии, она есть настоящая. А какое-то время можно покататься на лыжах, ну там пару недель, три недели. А, а есть э, неприятные месяцы, это февраль а, и март, где-то до середины, до конца марта. И это время хотелось бы э, провести где-то в другом месте, где потеплее, где покомфортнее. И вот если такая задача э, перед вами стоит, то, может быть, вам будут полезны э, вот эти мои наблюдения. Э, в серию войдет э, описание следующих мест. Это будут Канары, отдельно Гран-Канария и отдельно Тенерифе. Это будут Мальдивы, это будут Сейшелы, это будут Кариб... Карибские острова, это около десятка разных островов. Это будет Мексика, это будет Австралия, и это будут Гавайские острова. То есть вот э, планомерно, э, место за местом, я буду э, давать какое, такое краткое описание с фотографиями, рассказ и анализ, насколько это место подходит для длительного времяпрепровождения зимой. То есть речь идет не о том, чтобы приехать на неделю там, или на две недели, искупаться, а вот о том, чтобы вот на месяц, полтора, на два месяца просто уехать а, в некоторое другое измерение, а, где провести неблагоприятные с точки зрения погоды, а неблагоприятное время у себя дома. Соответственно, начнем с Канаров. И первый рассказ о Гран-Канария. Итак, э, Гран-Канария. Это один из двух крупных островов э, Канарского архипелага. И изначально именно на Гран-Канария зародился туризм канарский. Тенерифы открыли для себя позже. И э, это место, которое ближе всего, если лететь самолетов, из всех, о которых я буду рассказывать. Ну, от Вены это 5 часов полета недалеко, не близко, но ну, как-то нормально. Э, ну, если учесть, что там в Австралию лететь 18 э, до 20 часов, а на Карибы лететь 13 э, часов, ну вот, как бы 5 часов это близко. Итак, давайте смотреть. Во-первых, на Гран-Канарии хорошая инфраструктура есть а, променад. А мы находимся в местности, эта местность называется Коста Мелнарес. Это такая развитая туристическая зона. А, там очень хороший отель, 4 звезды. Но он объективно, наверное, лучший отель на острове. И вот мы смотрим. Там есть хороший променад. Это очень важно. То есть есть где погулять. Если ты бегаешь, если ты там э, ходишь с палками, вот э, что-нибудь такое, увлекаешься, э, то у тебя есть все возможности для некоторой физической активности. Дальше. Там есть некоторая природа. Это природа вулканы потухшие, они пониже, а такого как Тейден Тенерифе нету, то есть там в плане природы э, остров поскромнее, в плане вот этих горных достопримечательностей. Э, есть э, какие-то городки, ну, эти городки такие суровая провинция, ну, в таком неплохом состоянии. И в целом там экскурсию сделать по острову, проехаться один раз ну, можно, имеет смысл. На острове Та же, как и на Тенерифе, большое количество есть отелей, а есть апартаменты, которые на продажу, и там а, народ а, покупал. В основном покупатели были англичане в свое время и кстати, прочая Европа, но россияне тоже там отметились. А, итак, <clears throat> вот зачем на, ехать на Тенерифе, какие там условия? Во-первых, температура воды в океане Э, там вода холодная. Вот несмотря на то, что это широта такая южная, несмотря на то, что это совсем рядом Сахара, э, там э, вода холодная. То есть круглый год вода 20-22 градуса. И 20-22 на самом деле кажется, что это не так холодно, но там ветер. И ветер там всегда. И это ветер сильный, и это ветер не теплый. За счет этого там нет жары, там температура воздуха тоже там в районе 20, 22, 24, где-то так. Но э, там не жарко, там комфортно в этом плане. Но вода холодная. И э, по вечерам воздух тоже свежий, то есть без кофточки будет э, холодно. В отношении купания, в общем, во-первых, холодная вода, во-вторых, проблема с песчаными пляжами. Вот песчаный пляж есть, я его позже покажу. Это большой, это дюны. Вот эти дюны. А, да, вот там есть. В остальном а, там нету нормальных песчаных пляжей. И третье – это а, то, что волна. Там, ввиду того, что постоянный ветер, э, естественно, идет и постоянная волна. То есть я бы сказал, что для купания, для пляжного отдыха, э, там условия просто отвратительные. А, это, ну, бассейн. Единственное, бассейн, если в отеле есть большой хороший бассейн, это еще как-то а, нормально. Поэтому надо понимать, что за пляжным отдыхом э, туда ехать э, смысла нет никакого. Вот это, смотрите, вот дюны, песчаные, а, там а, а, вход, вот этот вход на эту зону, где эти дюны. Ну, тут э, флаг такого веселого, веселого сообщества. Там такие горки песчаные. Вот. И зоны. Вот эта зона, это общий пляж такой. В другую сторону смотрим. Это нудистский пляж, и еще дальше пляж, где собираются а, гей-отдыхающие. Там, короче, э, весело. А вот э, схема расположения. Вот этот э, отель, он действительно масштабный, грандиозный. И а, променад, а с другой стороны вот эти дюны, и там вот эти нудистские пляжи, голубые пляжи и так далее, и так далее. Но это все, э, опять же, на любителя. А, вот это бассейн э, при отеле. Очень хороший бассейн, огромный. Он тоже вода свежая. То есть там, э, <laughs> окунаясь, немножко надо выдохнуть. А вот. Но как-то так вот купаться можно, когда нет сильного ветра. И народ в основном сидит на бассейне, загорает, притом солнце там, ну, это южное, сгореть запросто. Но в общем и целом, э, что там с развлечением? Ну да, вот один раз ты съездил на экскурсию, э, ну, погулял по дюнам. Есть казино. Ну, казино такое, э, автоматов некоторое количество и не самых новых. Ставки довольно высокие, ну, карточные столы от 5 евро. А, покерные турниры там а, абсолютно жульнические, то есть там я наблюдал такого просто чудеса, там а, подставные игроки и, и прочее, прочее. То есть казино это тоже некоторое разочарование. Вот э, ситуация получается какая с Гран-Канария. Там приехать ну да, где-то неделю-две э, можно провести, просто вот если не бывали там, ну съездить посмотреть. Но делать там э, на какое-то длительное э, время приезжая, делать там абсолютно нечего. То есть там не тепло. Там, там не холодно, но там не тепло. А, во-первых. Во-вторых, купание, то есть пляжный отдых там ноль. Его практически нету. То есть это как бы там некоторый вариант моржевания, но ну. за этим ехать э, туда э, слишком далеко, это можно поближе найти, где моржевать. И в плане вот э, таких развлечений тоже особо ничего нету. Поэтому там как бы проводить зиму, там месяц, полтора, два, ну, абсолютно смысла я не вижу. Э, точно так же, как ну, там покупать какой-то апартамент, но ну, это вообще а некоторый абсурд. А, так что следующий рассказ будет про Тенерифе. А на этом про Гран-Канария заканчиваю. Кликните, пожалуйста, котика и успехов!